callarem No, no No callarem ni sota aigua No callarem No, no La vostra censura ens alimenta l'esperit deixa pas per això Pots cremar-me la guitarra, pots xafar-me els altaveus Però no pots canviar d'idees a milions de portaveus Que senten coses, respiren, s'inspiren del present Som la gran banda sonora, som soroll en moviment fars d'aguantar les mentides, injustícies, timos, farses i muntatges policials, d'aguantar com empapelen bona gent a les manis. Si la bulla la comencen sempre polis infiltrats, la tristor de veure perseguits els companys que es limiten a cantar la realitat. dona molt bones idees a les més més creatives i genera antipatia per la casa real. No callarem no sé ni on mirar. No callarem. No, no. No callarem ni sota aigua. No callarem. Quina vergonya, tio. Vaya tard. Xupòpterus, no teniu res a fer. El vostre vell imperi s'ha quedat obsolet. Ja podríeu anar fent les maletes reals. Us desmunta el xiringuito, la gent no us traga. Us volem veure jubilats en un barri de xavores. Serà aprendreu moltes coses. Tindreu molt de temps per reflexionar i llegir. Aconsellem venes abiertes d'Amèrica Latina, Genocida centenari, sou uns cracs de la misèria. Us molesta el que penso? Si és el que tothom pensa, hereus d'una corona amb molta cada de sang. No ens fareu callar, farem vida normal! No callarem! No, no! No callarem ni sota aigua! No callarem! cultura ens alimenta l'esperit. No callarem. No, no, no callarem. No callarem ni sota aigua. No callarem. No, no, no vam. No vam néixer pas per això. No callarem.